Ja. Oh, Mario Rabbit 2. Mario Rabbit 2 ist das. Ja, das ist Strikers. Das ist einfach Strikers. Als ob die nach etlichen Jahren nach den Rezeiten endlich mal wieder ein Strikers machen. Oh mein Gott, das wird sowas von Day One gekauft. Oh mein Gott. Das, ich, das habe ich überhaupt nicht erwartet this. Ja, ich kann drauf warten. Was kommt? Was ist das? Game Footage not final. Keine Ahnung, was es ist. Splatoon! Es ist Splatoon! Splatoon! Splatoon! Neuer Content. In seinem Auge neues Content. Ah, yo, das ist richtig cool. Das ist richtig cool, so Eggfro. Was noch kommt. Vielleicht future, Mario Party, wenn die den DLC. Mission 2 Remake also Front Mission 2, keine Ahnung. Der ist manche freuen drauf. Get set for a high octane Auch Disney dafür, Combat Racer. who asked for this shit? Who From asked for this shit? The Asphalt series. Each racer also <laughs> Mario Kart 9! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mario Kart 9! Disney Speedstorm is a free-to-play game. April. Und jetzt? Kirby! Kirby! Yay! Oh, das wird mich ja gefallen, das Auto. <laughs> Finks! Thanks! <laughs> Habt ihr das Auto? Oha, Kirby! Kirby! Was? Hä? Was? Alter, ich will das unbedingt jetzt sofort spielen. Gib her, gib her, gib her, Kirby and the Forgotten <laughs> Man. Attack of the Furries. It all takes introducing Car Kirby. Mouthful Mode. Was? and hail a car to zoom around. this is so dumb. This is so dumb. A vending machine to attack with juice cans. Amogus. Oder Fall Guys. Become a piercing cone. cone. Okay. Was? With mouthful mode, new actions will be Was? available for Kirby depending on the object he inhales. <laughs> Enjoy exploring Wie with new moves different from copy abilities. Oh, Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. Eigentlich cool. As Kirby rescues Waddle Dees, evolve copy abilities. Oh, man kann die, man kann Kirby's die verbessern, upgraden. Cool. also change. We're so glad you're Was? here. Portal, Portal, Portal? come here often. Okay, ist ein Port. Either way, Companion Collection. Ich hole mir das einfach nur, weil es Portal ist. Obwohl, Steuerung muss ja voll scheiße sein auf der Switch, oder? Aber warum juckt sich Valve dafür? Warum juckt sich Valve dafür, Portal 1 und 2 auf die Switch zu porten? And that part's no lie. Kommt da vielleicht Neither is the sentient robot monitoring your every move. When Portal. How was that? Next up is this. What? Was? It's a new iteration of the Wii Sports series. Was? Nintendo Switch Sports. Please take a look. Was? Was? Ich habe es nicht für möglich Die sehen aus wie Xbox-Avatars. Wo sind die games. Man hat es nicht für möglich gehalten, dass Respawns jemals einen Nachfolger bekommt. Doch da kommt die Nintendo Switch raus, Alter! What the, what the fuck ist die Grafik? Ich mag die Grafik nicht. Das ist aus wie ein Xbox-Spiel. Das ist ein Xbox-Avatar-Spiel. Wo sind die Mies, Junge? Das ist doch kein Ich hab mich gerade gefreut, als ich das gelesen habe und dann sehe ich das. Junge, das ist einfach Rocket League. Das ist einfach Rocket League, Junge. Hmm, Alright, oh, we're doing Das Akademie ist das gefühlte einzige negative added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Doch, die Mies existieren. Doch, die Mies sind da. Doch, doch, da sind die doch. It's Koizumi to serve. Alter, da sind die Mies. Uh, jetzt bitte mal bitte äh, außerhalb von Japan releasen, please. Auch mal in Deutschland releasen, bitte. Drum to dozens of boppin' beats, including <laughs> Megalovania, Gorenge, feel special. Megalovania? Into the night. And that's not all. Megalovania! Megalovania! Of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Holy shit. Plus, Echt? More Cuphead action awards in Cuphead, the paid DLC Cuphead, Cuphead The Delicious Cuphead, Last Course. Cuphead, Cuphead, Cuphead raus. Here, Hab ich schon gesagt, wann Cuphead rauskommt? Brand new Inkwell Isle. Yes, big What did you think? Here's some news from Mario Kart fans. <gasps> Mario Kart! Mario Kart 9! Sorry, Mario Kart 9! game since its launch in 2017. So, we've been working on remastering select courses from across the Mario Kart series Nein, kein and Remaster, nicht nochmal. downloadable content. Please take a look at this trailer. Noch mehr DLC? Wollt ihr mich verarschen? I just got coconut mauled by Nintendo, Alter. Ich dachte, Mark hat 9. Nö, DLC. Großer Mittelfinger von Nintendo. Einfach DLC. Ich bin einfach coconut mauled von Nintendo. Eight DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. Fickt euch Nintendo. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Was ist das für ein Betrug? Ja, schön für euch. Junge, Tour. Wie juckt das Spiel? Junge, das ist das gleiche, was die auf dem Video gemacht haben. Die waren so Ah, Hilfe. <laughs> Äh, ja, toll. <laughs> Chaco Mountain. Nein. Ich meine, die, die Kurse sehen geil aus. Was auch immer das für ein Kurs ist, aber... Of course, you can play these courses locally and online. Das ist der größte Mittelfinger ever. Today, Sechs Wellen? Nintendo eShop. Sechs Wellen? Was? Enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Das bringt jetzt nicht wirklich gerade, oder? Ich kann nicht schreien, aber trotzdem, das kriegt mich gerade so auf. Das ist so der Troll mit dieser Musik, Junge. So ein Troll. How was that? Nicht gut. I hope you're looking forward to the additional courses in Mario Kart 8 Deluxe.